Lai tiešsaistē aizpildītu mēneša pārskatu par bankā saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem, tas jāatver nospiežot pogu Atvērt. Atvērtajā veidlapā būs norādīts aktuālais pārskata mēnesis. Ja pārskats jāiesniedz par kādu iepriekšējo mēnesi, tas jānomaina izkrītošajā izvēlnē. Laukos izpildītājs, tālrunis un e-pasts ir jāievada pārskata aizpildītāja vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Laukā banka ir jānorāda tā banka, par kuru no nerezidentiem saņemto ienākošo ārējo maksājumu mēneša pārskats tiks iesniegts. Pēc tam jāielasa bankas iesniegtie dati. Pārskata veidlapā tiks ielasīti tie saņemtie ienākošie ārējie maksājumi, par kuriem attiecīgajai bankai ir informācija. Šie dati jāpapildina ar ārējā maksājuma kodu, kas raksturotā mērķi un valsts kodu, kas parāda maksājumu veicēja rezidentu valsti. Ārējā maksājuma un valsts kodu aļu virsrakstos ir pieejami klasifikatori. Sākot aizpildīt attiecīgās ailes, parādīsies izkrītošā izvēle, kura piedāvās piemērotākos kodus un to atšifrējumus. Ja kāds saņemtais ienākošais ārējais maksājums nav ielasījies pēc pogas ielasīt bankas iesniegtos datus nospiešanas, lūdzam papildināt pārskatu sagatavi ar informāciju par šo maksājumu. Ailē darījuma datums var ievadīt tikai attiecīgā mēneša dienu, kurā saņemts ienākošais ārējais maksājums. Mēnesis un gads tiks pievienots automātiski, nospiežot taustiņu tabu un pārējot uz nākamo aili. Pārskatu saglabā, nospiežot pogu Saglabāt. Ja jums ir jautājumi par pārskatu sagatavošanu un nosūtīšanu, lūdzam zvanīt uz pārskatā norādītajiem tālruņa numuriem. Kad pārskats ir gatavs nosūtīšanai, jānospiež poga nosūtīt. Pirms nosūtīšanas tiks pārvaicāts, vai pārskatu nosūtīt. Ja visi darījumi ir uzrādīti, izvēlieties atbildi jā. Pārskatu nosūtīšana tiks apstiprināta ar iznirstošo logu un e-pasta vēstuli. Iesniegtie pārskati apskatei un nepieciešamības gadījumā izdrukai ir pieejami sadaļas pārskati cilnē iesniegtie.